Привет-привет. Хочу показать невероятные автотовары из Китая. Китайцы творят чудеса. Просто посмотрите на эти необыкновенные, полезные автоништяки. Ссылки оставлю внизу под видео. Зайдя в онлайн-магазин AliExpress, легко можно заблудиться и потеряться. И не будете чувствовать время. Но до этого хочу порекомендовать посмотреть мое видео – Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ и как проверить. Ссылку тоже оставлю внизу. Итак, товары из Китая. Автомобильный держатель для телефона. Thank you. Noi y portátil ni pilesos. беспроводные наушники с микрофоном для вождения автомобиля. ОБД-2 – универсални автомобилни диагностически инструмент. Автомобильное зарядное устройство для телефона. Аудио MP3 плеер. Водоотталкивающая пленка на зеркало авто. Быстрая зарядка. Автомобильное зарядное устройство. ОБД-2 ЭЛМ 327 автодиагностический сканер. Универсальный держатель телефона для стены и автомобиля. Автомобильный беспроводной AUX Bluetooth адаптер. Автомобильный аварийный джамп-стартер и повербанку в одном. აქვს კაბელ ადაპტორი. και χλίλια από τα μαμπίλ подогреватель сидений автомобиля.